500ロックシステム起動開始 ロックシステム起動開始 モデル X モデル Z 力をもっと力を俺に全てを守る戦う力を守るんだ俺が全部守るんだ モデル X モデル Z 力をもっと力を私に全てを守る戦う力を守るんだ私が <laughs> 今ここに新たな時代が始まる新たな支配者ロックマンの時代が